豚ののど肉インソードなんか誰が見たいんですかあどうも皆さん、えー、カズですどうも WSU カズですよろしくお願いしますベトナムスリマス芸人ですけども今バンコクに来ておりますそしてバンコクといえばそうスリマス芸人がいらっしゃいますそして今なんとたまたま時間があったのでご飯を連れてきてもらいましたそうこの方ですどうぞサリカどうもタイスリマス芸人 T の極みで T の極みでございますいや T はねこういろいろね地方バンバン回ってて、はい、あんまバンコクいないんですけどそうなんですよねたまたま一瞬だけ言いました、時間あったっていうことではい T のおすすめのタイ料理来ましたよめちゃくちゃうまいですようまい俺あのムー型あはいはい、はあのアッパレさんに、はは教えていただいて、はっぱい、アッパレさんと一緒にちょっと連れてもらったのあなるほどなるほど、じゃあ T が紹介するこれはねあの、はい、タイのうんまあ 鍋料理ですかね鍋そうこの鍋の器がすごい特徴的なんですよ可愛くてなんか土鍋土鍋というかなんかなんかそういう独特なやつでこれめっちゃ人気でしかもここのお店は安くてめちゃくちゃうまいんですよあそうもうみんな見ていただいた通り人もめっちゃいるじゃないですか、えー、見せないなんカメラでは見せないからななんでその勝手にカメラ振らせないでいやいやそのまあ人気店って言った方がいいでしょそれ いやけど何をそこ隠すんですかガラガラの店よりいっぱいの方がいいでしょいやけどそそ曖昧にしたい曖昧にしたいすいません曖昧です人気であればあるほどいいやろ曖昧もこうあいにくの天気でございますはいでも雨もね止んでねあそうね、まあ、晴れ男、発揮したらなあ素晴らしいじゃあまあまあまあとりあえずね行きましょうはいはい卵なの さ、えーね、魅力屋さんというねオンラインイベントを、まあ、T の極めてやってるんですけど今僕はまさに魅力屋さんを直で直魅力屋されされてます直魅力屋さんを受けてますはい、ね、こいつがどんぐらいのソムタムどうします魅力ソムタム辛いでしょああちょっと辛いですねでも食べたことないもん俺イペットにしようかじゃあ ソンも頼む全然頼む後輩さしてくださいちょっと兄さんいやなんかもうそういう時代終わったからさ <laughs> いやいやそれや風の時代だからやってる方はいいでしょやるやる分にそれ拒否らんでいいそういうもうめちゃめちゃえーね、魅力やな ちょっと溢れるぐらいがうまいって言うからね言わないよえなんかタイの乾杯の仕方ないチョンゲオチョンゲオチョンゲオがチョンがぶつかる、すぐベトナム語にするしてないしてないしてないないのよそんなことがチョンがぶつかるで、うん、ゲオがこの入れ物いや、まあ、グラスゲオってレンタルレンタルので懐かしいなだけど違う違うのでぶつかるこれでチョンゲオスチョンゲオこれはえこれチョンゲオラズ 종교라종교い즈마이종교이란네이란어요겁나라아이종교네종교종교종韓国語みたいなはい首肉こういうームヤンっていう公これがガイヤンで鳥焼き鳥ガイヤンってよう言ってたなこれはこのちょっとソースつけるんですけどこのソースもまたうまいですだ辛けそうよそんな辛くない、まあ、ちょろっとつけて はい、まあパクチー苦手な人は厳しパクチー入ってるパクチー外してって感じですいただきまーすああもう辛いわうまっあうまっすごいドンときたずっとすごいなすごいダミーこれがチムチムですチムチムはい ごいいいねかわいいねそうなんですよこれがいいでしょなんか見栄えもいいしねやっぱこの炭がやっぱいいよねちょっとねスープだしだもん、ね、野菜とかで味付けされててなんだろうこれ空心菜空心菜はもう東南アジアといえばみたいなのがあるよねうまいっすから空心菜 あ甘くてちょっと甘いよねあマジっすかあそうなの知らないのえ知らないけどそのさ久々ですいやでも味ね場所によって違いますよちょっとやっぱそうなんだはいあもう麺入れちゃ麺っていうか改め入れちゃうんだ入れちゃいましょうパンパン別に追加で頼めるんでああこれあんま好きじゃないんですよねあ ミント、はい、俺好きだから俺自分であの僕生で食えると、はい、いいですあでも別に入れちゃっていいですあの、はい、その別に俺食べなあの何あの食べなければいいんだよ食べなきゃあにに前さっきや俺もずっと思ったの肉なのなとなんかそのなんだろうなと思ってた先先野菜じゃしゃぶしゃぶなんかなと思ってたけどどういう え別にもう入れていいですけど、うん、普通どうなのガバってでも入れるよなでなんか卵をね溶いて入れたりするんですけどまあまた後でそれは確かに写真卵のったね卵なんかぐじゅぐじゅに混ぜて入れたりするんですけどへこの辺のタレも相まってうまいですけどねそうねもう全部入れちゃいます一回もう入れていいよドバッとえい、ー、魅力屋さんの太陽が背負ってる男だからいやそうですよ 魅力屋さんの未来は僕にかかってますからね太陽そうそうそうよソンタンパパイヤサラダパパイヤサラダ、はい、復唱してるだけですいやこれね中まで染みてるやん味がちょっとねあやっぱでも甘いねちょっとでちょっとこれが辛いからちょうどいい感じになんていう甘い 照り焼きっぽい感じも感じるけどそうですねね完全に照り焼きや <laughs> ちょっと甘辛いでしょ甘辛いっていうかまあ、甘い感じでしょ、うん、あ食べやすい食べやすいそうそこがやっぱいいんですよね、うん、結構癖のある料理はよくないから、うん、食べにくいんですようわ俺チキンの照り焼きやんこれうまいしょ はれになんかあのちなんだったっけカオニャオっていうもち米とかいったりするんですけどまあまあそれでもいいししかもなんか珍しくちょっと塩味っていうか塩味が強い確かに確ったうんそうですね僕も結構その東南アジアっていうまあベトナムとかだと割とやっぱ常に甘みはあるんだけど、これ結構だから酒に合う 井出さんおお酒好きだからねやっぱりこれも大人気なんで大臣あー辛いわやっぱマジっすかだいぶ辛くなしにしてくださいって言ってたんですけどね <coughs> 井出さん辛いの大人気苦手うまい あの日本だと小学校とかでなんかその学校前でなんか放課後アイスとか食べたり売りに行ったりとかあるじゃないですかなんか牛乳アイスみたいな、はいはいはい、タイはこれあのみんな放課後とかあっかいあっかいそうだったんですかあれ特にイサンとかティーとかはまあまあそんなみたいな感じなんでしょまあそうっすね僕もでも辛いのそんな得意じゃないですいやこれマジで俺やっぱ ベトナム料理で辛いのほとんどないんです言ってましたよね自分で辛くするから、はあはあ、醤油にねこのチリ入れたりとか、うんうんうん、もうこれもうここでわかるここでわかるあ辛いこれだほんまうん辛いここじゃわかんないよここもわかんない、うん、ここわかんない知らんけどここは無理よ ここも無理かいかないも知らんてこれなんすよなんすよやなしに <laughs> 何聞かされてんのよなんすよやなしにのおいなんすよやなしにいいツッコミしたなごっくりしてましたいや思ってないし別にそんな大したあれでもないしわかるもうだけどもう汗だくよえゆさんってもともと辛いの得意じゃないの 俺どうぞそんなにまあでも別に嫌いじゃないんだけどこう汗めっちゃかくから雨雨じゃないあの揚げ物の音か揚げ物か魅力屋さんで唐辛子10本20本出らこれそれねアメリカ そんな反応しないよおいおいこいつはいらんってあなたの汗のインサートなんか誰が見たいんですかそれマジでマジでいらんってそれ登録者減りましてほんまに何言ってんのかな思ったら 見てられへんってそれは雨かなって言ってたんだでいや多分油揚げたあの唐揚げとかあのあれじゃないです揚げてる音じゃないですけどあの横の席の人が YouTube で天ぷら揚げてる動画を見てるお前ふざけんなよマジでそれで俺ら一気中したんですか雨かなって雨かなっつってふざけんなよ <laughs> てたいや飯屋で飯の動画見るなよはいよいしょーウェイテレテステステステステステステンテテンテじゃないですかもうないでテンテテンそうやなうまそうマジうまそうもういきますよあれちょっと卵入ってます入ってないなんか入ってるっぽい感じのあれだけどあうまい うまいなんかあの肉にごまとかも振り抜けてあったじゃんごまの風味もしてさほんまやごまの風味も入ってないごまの風味もするし肉も柔らかいしっていうか何がってやっぱ肉自体に味が染み込んでんのがすごいでかい、う 菜いいね白菜ちょっと食べたいね白菜いいっすねでも辛くないのがまず第一にいいそベトナムソースよね辛いのそんなないって言ってましたもんね、うん、ちょっとやっぱ酸っぱみがあるからマジちょっとだけどすごい食べやすいなんか 重っ苦しくなるうまいこの店なんか深夜3時ぐらいやってるんですよあそうなんだだからこのクラブ、うん、こっちあっちのラシャダのねクラブがあるんですけど、うん、クラブ終わりでその だからあ来たりそうそうそう締めのそうそうそうそううん非常に食べやすい鍋となってます結構ねトムヤムクン辛いからトムヤムクンとかね辛いしトムヤムクンあんま好きじゃないから、うん、そういうのちょっと厳しいなっていう方でもこれはもう辛み本当にない全くなんか自分で このタレをねこれをこうね自分で入れて辛みを調節するこれではベトナムとかもこのスタイルだからああ元は辛くないけどみたいなそうそうそうそうそうん、これはねすごい美味しいこれベトナムにいる人しか分かんないかもしれないけど、はい、ベトナムにあのえっ、ー、とラウガラエっていうのがあるのよ、はいはい、それがこういう、えー、あれね確か えー、レモンとかそっち系の葉っぱ、うんうんうん、こういうミント系の葉っぱの鍋があるのえ鶏の、うんうん、それに結構近いの味的に、うんうん、非常にね私は美味しく感じておりますはいえいらんな美味しくなあれいや美味しいですこの専門美味しいお、はい、取り戻しますな何取り戻しますって何取り戻します 美味しくなれをちょっと多すぎたんでちょっとだけ戻しましたはいんんな余計なことしてるな最高にうまかったですこれでかいな最高にうまい聞こえるから交通量多くないんで聞こえますからね、はい、えー、チムチムスピポーンっていうお店で何もない時やん何もない時とりあえずいやいやえそうか 口が見えてなかったんだけどいや今のはいや今度は声ちっちゃすぎるってのやつですマスクやってるの覚えといてくれよ一応大げさに口は動かしてみた無理やるって急にこんなんとかキツツキやってんのかなってああいやなしさいいの出たねじゃ全然よくないからなんやねん上から呼んでもだ下から怪文だそこじゃないの怪文だその切り取るそこじゃないから 俺ここで怪文出せたっていうスキルの高さがないから <laughs> 何なんですか何の店好きなのはいでも本当ティーマジ美味しかったいやいやこそありがとうございました美味しかった、はい、なんだっけな鍋の名前全く覚えられないチムチムですチムチム、い、やいやさすがですこれですよって言われても読めるかいる人でもそんなに多くないっていう多分ね読むチムチムのお店、はい、非常に美味しかったですありがとうありがとうございましたありがとうございましたまたですバイバイみんな